Bis in den Flow guck ich rap bis zum Tod Deine Weste ist weiß, meine Weste ist rot Meine Welt, sie ist grau Wände sind hoch, von den Süchten verfolgt Zigaretten und groß Boom, wenn ich komme, denn unter der Sonne bin ich ununterbrochen In der Buff zwischen Motzen, nur mit Kumpels am Zocken Ich muss Kunden verlocken, durch Rap Alles nutzlose Fotz Hab den Ballermann geladen und ich schieß auf deine Kriege Das sind 20 Jahre Hass, du erkennst es an der Stimme Ja, ich bleibe arrogant, denn ich kenne keine Grenzen Welche Wasser Bastard beide Arme, plus ein Aufhören gesetzt Bleibe stabil, Reime präzise, aber war in der Scheiße Und es rein wieder tief wegen euch an Psychologie, heute gebe ich Gas und zerreiße die Beat. Hake, Phase, Lade, Phase, Klade, Zahlen auf der Waage. Panne, schlage deine Nase, Stärke, mein Kreuz, Kathedrale. Skage, Bares, keine Frage, nasse Straßen, harte Strafen, kranke Damen, keiner Barmen, Kickdown, schicken Gaspedale. Oft verarscht von Menschen, die sich daraufhin ins Fäustchen lachten, mache sie zunichte, bis sie psychisch Richtung Vorschlag den Hass in Tracks, Bassfrequenz, Rap im Dach zu Snare und Kick, weil kein Verlass ist auf meinem Tron, die produzieren nur noch ich. Meine Psyche war am Arsch, die illegale Knossen und ich war jede Teile wie eine Minigun, du vorzeigst es, er hat so die Mails, bin für viele nicht zu stoppen. Stolz, Karte, Kralle, Bares, keine Frage, nasse Straßen, harte Strafen, kranke Daten, keiner Barmen, Kickdown, schick die Gaspedale. Viel zu viel passiert, alles schon gesehen, blicke nicht zurück folge meinem Weg. Viele wollten mich doch ich halte ihnen stand, gebe weiter Gas mit 200 km/h. Backe, Phase, Lade, Phase, Klade, Zahlen auf der Waage, Panne, Schlage, deine Nase, Stärke, mein Zeugs, Herz.